حيث الفكر الذي لا يعرف الخوف وحيث الراس مرتفعا عاليا شامخا وحيث المعرفه حره والعالم غير ممزق داخل الجدران المالوفه الضيقه وحيث تنبثق الكلمات من اعماق الحقيقه وحيث القلب يمد ذراعيه نحو الكمال وحيث نهر المعرفة الصافي لا يضل طريقه في رمال صحراء العادات البالية وحيث تقود الفكرة إلى الأمام نحو أعمال تزداد رحابة على الدوام في ذلك الجو من الحرية اجعل بلادي تنهض يا حب يا حريه